oye como dice lo maduro. Ya. Quieren tener lo que yo tengo y no saben cómo hacerlo prendo la bocina, mi música te envenena como la pastilla que te toma todos los días. Diferente monotonía para aprender vela todos los días. capricho capuchino está sangriento que te prenden fuego la hoja que está consumiendo. Soy leyenda como mi tío, el jefe de la policía que dan a todas tus palabras negativas que tú explicas cuando fumas de las malas hierbas que estás consumiendo. Mi corazón acelerando cuando escucho a mi padre hablarme en el oído diciendo que soy el rapero más millonario del futuro. él no soy el mejor, tampoco el peor rapero nuevo que está subiendo escalones sin tener que usar los productos yo quiero un trono para mí solo No quiero a ninguno mejores amigos traicioneros Que me acompañen cuando recibiré los pagos eternos Voy subiendo y ustedes van bajando Lo que pasa es que su música no tiene bajos Si saco toditos se quedan yo soy como un escritorio Mis rimas no son para niños Me escuchan los capos y los millonarios Me levanto con dinero en los bolsillos No tengo que explicarte cómo fue que lo consigo Escribiendo todas las noches para poder ser el mejor de todos los tiempos Estoy traficando músicas para todos los contenidos por camión en una casa donde vivir Estoy alto de sufrir, alto de vivir Sin tener una Mercedes en mi marquesina Si te explico lo que siento acabarás en un manicomio Estoy alto de la estrés La su 3 es la que te quita el estrés Muchos cabrones que me envidian por lo poco que yo tengo ellos empezan primero y se dieron por vencidos Yo no tengo sentimiento, tampoco le tengo miedo Seguiré rapeando hasta que vuelva Jesucristo El poder fácilmente para matar a cualquier persona cuando hay que pagar la cuenta viene Satanás Te arrastra al fuego que todos le temen que la improvisación haría temblar una persona cuando el payaso se compone en su camino. Quiero vivir la vida que tantas personas tienen y no la comparten, por eso se mueren. sin tener miedo que mis cuentas bancarias mañana estarían vacías. La vida no es eterna, pero quiero ayudar a las personas que también me ayudaron a mí. Le pido a mi padre que está en el cielo que siga siendo humilde conmigo. La vida no tiene precio, pocas personas lo valoran como deberían tener fe en Jesucristo todos los días me levanto trabajando duro y seguro que algún día Dios estaría conmigo. A veces yo pienso tanto que ni me da tiempo para escribir lo que yo pienso. Siempre atento con el compañero que se disfraza de canguro esperando que yo me quite para sentarse en el trono que Dios tiene para mí. Quiero tocarte y abrazarte, subirte la nube sin dejar que el tiempo me falte. A veces quisiera comerte como un chocolate, pero el tiempo se me está acabando y el tiempo se me está quitando. Quiero llevarte a la luna y caminar entre las estrellas. Acariciar tu pelo que brilla más que una luna Tú eres mi mujer, no te cambiaré ni por una flor Cuando no te veo me causo dolor en el corazón Cuando yo pienso en ti, tú eres mi única mujer Tú eres mi única mujer Tú eres la única de mi país que me hace vivir, que me hace vivir, que me hace vivir, que me hace vivir sin ti yo no viviría ni dos segundos Engaña tu labio rosado, acariciando tu pelo rizado Apoderarte de todo lo que tengo te amo, te quiero Ya tengo el corazón roto Esperando que tú vuelvas conmigo ya yo me desperté y ya no te veo Quisiera quedarme contigo hasta que se acabe el mundo Sin ti yo no duermo, tampoco hago el desayuno No puedo dejar de pensar en ti Tú eres mi mujer, tú eres mi mami Me encantaría tocar tu cuerpo No me iría sin antes dar un beso Las personas no entienden que si tú me ayudas Yo también te ayudo, si tú no me ayudas Yo no puedo ayudarte Siempre me despierto con el celular en la mano Escribiendo todo lo que veo y que me uno. Quiero tocarte y abrazarte. Subirte a la nube sin dejar que el tiempo me falte. A veces quisiera comerte como un chocolate, pero el tiempo se me está acabando y el tiempo se me está quitando. Quiero llevarte a la luna y caminar entre las estrellas acariciar tu pelo que brilla más que una luna Tú eres mi mujer, no te cambiaré ni por una flor Cuando no te veo me causo dolor en el corazón Cuando yo pienso en ti, tú eres mi única mujer Tú eres mi única mujer Tú eres la única de mi país que me hace vivir, que me hace vivir, que me hace vivir, que me hace vivir Esto es mundial, eh, que va Marco Rosario ella y rap el sicario ya, Mariela Natural, Pau Rosal, Mateo, Tamara Lucía, Celina Rosario.